يا نايم في صنعاء يا من علي صنعاء لعجلك قايمه قومه مبروك لك مبروك يا غالي الله يهنك يا ولد دومه شيله مهداه للعريس غالي محمد دومه مهداه من أخوته ممدوح وجبريل وطارق دومه وكما هي مهداه من أحمد الفراس كلمات عبد الناصر المعرشي أداء أبو حنظله يا نجم في صنعاء يا من علي صنعاء لأجلك قايمه قومه مبروك يا نايم في صنعاء يا من علي صنعاء لعيلك قايمه مبروك لك مبروك يا غالي صقر شل اليوم مرسالي تهاني الافراح مختومه بلغ سلام من عند يجمالك وهان غالب الوحن قومه تهجر لها الغزلان بالتالي هاليوم غالي يعتبر يومه يا اخي غالي عشت يا مالي حفل خبر عاجل وما لك مبتسم سعدي ما دام كلا ناس معزومة الطيب شرف جاك وصالي وبسمتك بالثمر مرسومة يا طيب فوق العين واسبالي ما لوم قلبي طبيب لأجلك عز وجداني عن نفسي فيك اليوم محزومة دخلت وسط القلب طوالي ما واقف أقعد يا ومحزومة اقبل تحية وعقبالي يا بن محمد يا ولد دومة يا نايم في صنعاء اليمن علي صنعاء لعجلك قايمة قومه ألف مبروك يا غالي الله يهنك يا ولد دومه يا صقر شل اليوم مرسالي تهاني الأفراح مختومة بلغ سلام من عندي إجمالي وهن بل الوهن قومه تهجر لها الغزلان بالتالي هاليوم غالي يعتبر يومه يا أخي غالي عشت يا مالي خبر عاجل ومعلومة افرح وخلك مبتسم سالي ما دام كلنا ناس معزومة الضيف شرف جاك وصالي وبسمتك بالثمر مرسومة يا طيب فوق حزين واشبالي معلوم قلبي فيك معلومة نوقف لعجلك عز وجلالي عن نفسي فيك اليوم محزومة دخلت وسط القلب طوالي مواقفك يا ومحسومة اقبل تحياتي وعبالي يا بن محمد يا ولد دومه